නිවාස වෙනුවෙන් පැමිණි අපගේ ආදරණීය හිතවතා මේ අපිට මුලාරම්භයේ සිට දැවැන්ත ශක්තියක් ලබා දුන්නු සියන් කොස්සා මහඩාතන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන සිනා පාන්සිල් දල්වන්නට ඊළඟට වැලිකඩ ප්‍රදේශයේදී අපි යම් තිරාවකදී ආරම්භයේ සිට 2018 වසරේදී ප්‍රසංගය දැවැන්ත ශක්තිය නිර්මාණය කරන්න දැවැන්ත ශක්තියක් ලබා දුන්නු වැලිකඩ කිස්වන් මහතාටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිනා පොන්සිල් පාන්සිල් දල්වන්නට එවගම මාකවිඩ ප්‍රදේශයට දැවැන්ත ආරම්භයේ ශක්තියක් ලබා දෙන අපට බෙන්සිල් ගුණසේක ගුණසේකර අපගේ ආදරණීය යාළුවා අයියාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන පහන්සිල් දල්ලන්නට එවගම මීසාන් සභා ලේකම් ජූට් බින්දු මහතාට අපගේ හිතවතා කේන්ද්‍රීය නියෝජිත දැවැන්ත ශක්තිය ලබා දෙන නන්දසේන කළුආරච්චි මහත්මයාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන සිනවා එවගම ඊළඟ අපට දැවැන්ත ශක්තිය ලබා දෙනවා ආරම්භයේ සිටම මේ මුද්‍රණ කටයුතු සියල්ල ආරාධනා පත්‍ර සැකසීම කිසිම මුදුම මුදලක් නායලෝ කරමින් වටපදේ සිටින KBS නාමය අද වෙතේ රඳවාගෙන යම් ගරුත්වයක් ඉහළ තැනක අප ඔසවා තබන අපගේ ආදරණීය හිතවතා සරසා කියසෙන් ශිශිර මහත්මයාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා පාන්සිල් උදල්වන්නට. ඒ වගේම ගිය වසරේ පිටත් නම ප්‍රසාර කිරීමට අකමැති කිසිම දෙයක් එපා කියන කරන කර්තව්‍ය දැකලා අපිට ආදරණීය තවත් මාදල් ගොමුින් අපිට දැන් ශක්තියක් ලැබෙන කනිෂ්ක මහත්මයාටත් මාදල් ගොමුින් ආරාධනා කරනවා. එතකොට විලපිට වාරේ අපගේ ආදරණීය අයියා ප්‍රියන්ත කුමාර මහත්මයාටත් ගෞරවපති පාදන ලබා දුන්නු මහේස් ඉන්දික මාතාටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා පහන්සිරු දල්වන්නට. ඒ වගේම අපගේ ආදරණීය බඩපතේ ව්‍යාපාරික මහත්මයා සනත් මහත්මයාට ගෞරවයෙන් ආරාධනය මීළඟ පහන්සිල් දල්වන්නට ඒ වගේම සුජිත් හොටල් අධිපති සුජිත් මහත්මයා අපගේ ආදරණීය සුජිත් අයියාටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන පහන්සිල් දල්වන්නට අජිත් මහත්මයා බඩපත ඔහුටත් මේ ගෞරවනීය ආරාධනය මේ මේ ප්‍රීතිමත් දවසේ නිර්මාණ දිනේදී ආරම්භක මොහොතේදී පහන්සිල් දල්වන්නට පීජීදී විජිත ගාමිණී මහත්මයාටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා පහන් සිල් දල්වන්නට. ඒ වගේම මේ මොහොතේ නිර්මාණය කිරීමේදී අර මං කියු කලින් දේ කවදා එදා මෙදා නොදුටු නීති රාමුව නිර්මාණය කර දුන්නු දෙවන්ත පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් අපට සුසිල්ව කතා කරගෙන මේ නිර්මාණය දස නිර්මාණය කරන්නට පිටපස්සාව සාදුන්නු පොලිස් රථවාහන රථහනන්සේ පොලිස් නායකතුමන් අනුරුද්ධ මහත්මයාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා මීළඟ පහන් සිල් දල්වන්නට. ඒ වගේම මේ පාපති සම්මේලනය තුළ අපට දැවැන්ත ශක්තියක් ලබා දෙනවා මේ පලංක මතුසාන්ටත් බෞද්ධ නියෝජනයක් සිට රයින්දිත් ජයසිංහ මහත්මයාටත් තරුණ සමිතියේ සභාපති දැවැන්ත ශක්තියක් මේ වසරේදී ලබා දුන්නා අප වෙනුවෙන් මේ කර්තව්‍ය සාර්ථක කරගන්නට නවීන් පිළිනටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා පහන්සිලු දල්වන්නට මා ජීවිතේ පුරවන් ඔබේ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාරාදිවාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සුරාමේර මජ්ජපමාදත්තා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සම්නිං පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං රත්වයට කිතුුණු බොදු සුහද ක්‍රීඩා සමාජයේ නමාරගෙන මේ ගමේ මේ කොල්ලු කරපු දේවල් කාටවත් ලෙහසියෙන් අමතක කරන්න බෑ. මං ගොඩක් කිට්ටුවන්ත වෙන්නේ KBS කොල්ලු ටිකට ප්‍රසංග දෙකකට මා නිවේදන ශිල්පිය හැටියට සහභාගී වෙනවා. මේ ක්‍රීඩා සමාජයේ අදහස සිටිවිලි සියල්ල වචන කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මට. කොහොමhari මේ සහෝදරත්වයත් එක්කලා අවට සමීප ගමක හිතවතෙක් හැටියට කලාකරුවෙකුට එහා ගෙවින් මට මේ මොහොතද ආරාධනය කළා. සේම KBS කෙනත් වැඩිපුර දන්න පිටස්තරයා මම කියලා පිටස්තරයෙක් නොවි කතා කරන්න කැමතියි. ඇත්තරම කලාව සහ ක්‍රීඩාව තමයි මිනිස්සෙක් හදන්නේ. විනය හදන්නේ. සතුට දෙන්නේ. අවස්ථා දෙකම දුෂ්කරතාවල් බොහෝ මැද සංගීත ප්‍රසංග දෙකක් සංවිධානය කළා. වසර 5ක්ම එක දිගට නොවුනත් අවස්ථා පහක්ම පාපදී සවාරිය සංවිධානය කළා. පාපදී සවාරියක් සංවිධානය කිරීම ලෙහෙසි පහසු කටයුත්තක් නොවේ. පාපදී සම්මේලනයේ උපදෙස් අරගෙන විශේෂ ආරක්ෂාව පොලිසියෙන් අරගෙන දුෂ්කරතාවන් වලින් පිරිච්ච ජීවත් වෙන්න තමාරු කාලෙක විදේශ රටවල ඉන්න සහෘදයන්ගේ අනුග්‍රහයත් අරගෙන මේ හැම දෙයකම මූලික වන්නේ එක දෙයක්. ඒක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. සමහර ප්‍රදේශවල ව්‍යාපාරික මහතුන් හරි ඉන්නවා ප්‍රමුඛ වෙච්ච. මුදල් තිබුණට කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සැබෑ සංවිධානශීලීකමක් නැතිනම්. ප්‍රියංග දර්ශන ප්‍රමුඛව KBS සහෝදරත්වයේ සහජීවනය ආගම එක එක පිල්වලට නොබෙදා එක තැනකට අරගෙන ඒ සමගිකමත් එක්කලා පුළුවන්කම ලැබෙන පළමු තැන තමයි ඇත්තටම සංවිධානශීලීත්වය සංවිධානය කියන්නේ මේ සමගිය සමාජයේ එකමුතුකම වර්ධනය කරන්නට KBS ක්‍රීඩා සමාජය දරන්නා වූ මේ ප්‍රයත්නය මේ වෑයම වෙනුවෙන් ස්තුතියි කියන්නට මේ කොල්ලෝ ටිකට ආදරේ කියලා කියන්නට මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා විවිධ අය විවිධ විවේචනය එල්ල කරන අවස්ථාවක ඔවුන් කරපු මේ වසර තුනක පසුගාමි වසර තුනක කාලය තුල ඔවුන් කරපු මහා මෙහෙවරක් තිබෙනවා කවුරුත් නොදැක්ක කිසි කෙනෙක් නොදුටු පැත්තක් තිබෙනවා. සමාජයට කරපු මෙහෙවරක්. පිටකම බැඳීම සියලු දෙනාගම එකමුතුකම තමයි ගමකට වටින්නේ. මේ කාලයේ වෙන විට තරුණ ප්‍රජාව විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය ආදී දේවල් වලට එක් වෙද්දී මෙවැනි ක්‍රීඩාවකට යොමු කරගෙන ඒ හිතවත්කමත් එක්ක තරුණ ජවය එක් කරගන්න තියෙනවා නම් මොන තරම් අගේද මම දැන් මේ KBS ක්‍රීඩා සමාජයේ ඒ අපූර්වට ඒ කටයුත්ත සංවිධානය කරනවා සියලු ගමේ ප්‍රජාව අපූර්ව එක් කරගෙන ඒ වගේම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව එකතු කරගෙන මේ සියලු බැඳියාවල් එක් කරගන්නේ බොහොම අපූර්වට ඒ වගේම සංවිධානයේ ශක්තිය ප්‍රියංග ප්‍රමුඛ මේ කණ්ඩායම KBS කණ්ඩායම ගැන ආය වචන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ තරම්ම අපූර්වට මේ නියම විදිහට මේ කටයුතු සංවිධානය කරනවා. නාධිපති ඉතින් මේ දවන්ත දායකත්වය ලබා දෙමින් මේ පවත්වන තරඟාවලියේ සියලුම රතවහන පාලන රාජකාරී සම්බන්ධයෙන් සියලු බලතල තියෙන මටයි මා සතුව. ඉතින් මම මේ නීතිය අකුරට ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. නීතිය අකුරට ක්‍රියාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා මේ අද දිනේ මේ ඔයගොල්ලන් සන්තෝෂයෙන් කරන මේ කාර්යය ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මම කාරණක ඉල්ලා සිටින්නේ ප්‍රථමයෙන්ම යතුරු පැති වල යන ගමන් කරන පසුපැති කරුවොත් යතුරු පැති කරුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂකගේ සතුමක් පැනද යන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ තරුණ කට්ටිය කරන එක වැරද්දක් තමයි බයිසිකල් වල ගිහිලා මග හරිය තනිරෝධෙන් ධාවනය කරනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන දෙයක්. ඒ දේවල් කරන්න එපා. සංවිධායක මණ්ඩලය ඔයගොල්ලන්ට යතුරු පැති පාපැති කරුවන්ට සහයෝගය ලබා දෙන්න ස්ථාන නම් කරලා තියෙනවා. ඒ ස්ථාන වලදී පමණක් ආධාර ලබා දෙන්න. ඒ වගේම කිසිම අවස්ථාවක පාපැදිකරුවා සමග කිසිම යතුරුපැදියක් හෝ වාහනයක් ගමන් කරන්න එපා. මගේ සම්බන්ධයෙන් මෙයා කරනොත් එහෙම දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සහයෝගය ලබා දෙන්න අපි නිලධාරීන් අවම සංඛ්‍යාවක් යොදවාගෙන ඒ වගේම ගම්පා පොලිස් වසමෙන් පිට පොලිස් වසන් තුනකට ගමන් කරනවා ඔයගොල්ලන්. සීතුව පොලිස් වසම, රද්දොල්ගොම් පොලිස් වසම, ජයල පොලිස් වසම. ඉතින් මේ පොලිස් වසන් වලින් මගේ නිලධාරීන් යනවා. ගිහිල්ලා ඒ පොලිස් වසන් වල නිලධාරීන් යොදවලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරයි. ඒ නිසා මම කිව්ව මේ උපදෙස් සියලු පිළි අරගෙන ඔයගොල්ලන් මේකට දායකත්වයක් ලබා දෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ සංවිධායක මණ්ඩලයටත් මටත් දායකත්වයක් ලබා දීලා මේ සාක්ෂාත් කරගන්න කරගන්න ධෛර්යය ලබා දෙයි කියලා ඔයගොල්ලන් මම පිළිගන්නවා. ස්තුතියි සියලු දෙනාට. බඩරමන් සියලු දෙන්න. තරගය ආරම්භ කරගමු මම ගෙදර ස්ථානයේ සඳහා නායකත්වය ලබා දෙන සියලු ප්‍රස්තාවකට මේ ස්ථානයේ විරාත් තරිගම මුගේ තරගය නිර්මාණය කරනවා. විනාඩි 30කට පසු දෙන්න. සියලු ප්‍රස්තාව ඔවුන් දෙනා එකම රටේ නැගගෙන අනිත් ජාතිවේදී විදේශ රටවල බලාපොරොත්තු වන හදවතේ සමුදාත් එක්ක මේ ගමනාන්තයේදී two, one, go! परिवार हाँ, को हाँ। සැකකරුවන් 150කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මාර්ගවදින දෙවැන්ත පාපදී සවාරිය තව ස්වල්ප මොහොතකින් ඔබ මේ ප්‍රදේශයේ පසු කරමින් සාම සවාරියක් වශයෙන් ප්‍රථම වතාව නිමා කරන්නට සූදානම් වෙනවා. দাঁড়িয়ে তারা ඊයම් පැනලා 150ක් ඉඳලා ඉන්නවා 123ක් ඉන්නවා 123 දින මම බලන්න ගත්තා දැන් තර්ගය ස්ථානයේ තර්ගය ආරම්භ කරන්න සියලු සූදානම් තර්ගය මෙතනින් නවතනවා මල් දරේ කරන්නේ කොමිනෝ Apakah ikut dari a p Hello.